Владимир Путин. Путин, Путин, Путин. Путина, Путин, Путин, Путин. Конечно, Путин. Путин прям тащит все общество и всю систему из этого болота. Человеческий сверхчеловек, бренд и просто икона, не не стилю, а мироточище. В этом храме мироточит ікона Путіна. президента своего. Свету любовь ему послать. Ему так тяжело руководить такой страной, где столько безумных просто людей. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про сакральне культ особи. І я Катерина Біленко розповім про нього детальніше. Це явище притаманне Московії. І не дивно, тут століттями молилися та восхваляли вождя. Здається, великий руський народ просто не знає, як воно жити інакше. Спочатку вождь мірового пролетаріату Лей Ленін, потім батько народів, великий полководець та просто кращий друг піонерів, вчених, письменників, словом усього радянського народу Сталін, на похоронах якого поміж тим померли тисячі невинних. Люди були настільки зомбовані культом цієї особи, що просто загинули під час масової тисняви. Мільйони прийшли попрощатися з вождем, а мільйони й не дійшли. Бо Сталін багатьох розстріляв, скалічив та знищив своїм режимом. А тепер він ще один послідовник нове божество Кремля Путін. На территории главного храма вооруженных сил появится мозаика с изображением президента России Владимира Путина и других руководителей государства, а также фреска с изображением Иосифа Сталина. Они будут называться «Бескровное воссоединение Крыма» и «Парад Победы». Це не всі зашквари, які заготували, так би мовити, божественні інженери храму. Бо загалом, здається, тут зарождається нова релігія. І нічого хорошого вона не несе. Храм э, забит символами. Например, диаметр главного купола 19,45 метра, то есть 1945. Мы курить и пить не бросим 1488. Год окончания Великой Отечественной войны. Это малый купол, 14 э, метров 18 сантиметров, 1418 дней и ночей длились боевые действия. Ступени сделаны из э, немецкой трофейной техники. Мы считаем, сказал Шагу, что поднимаясь по ступеням храма, мы идем по оружию поверженного врага. До речі, і сам міністр оборони РФ теж здається підхопив ту кляту заразу. Я маю на увазі культ особи. Нині він ототожнює себе не з царем, а з Чингісханом. А якщо бути точною, то з його правою рукою Субідеєм Маадир, що означає герой. Бо ну погодьтеся, не можна ж так явно при живому царю себе провозглашать. Для Шойгу навіть вигадали цілу легенду, що він нібито нащадок Субідея і в ньому живе його дух. По крайней мере, Шойгу поспособствовал изданию вот этого вот сборника крылатых изречений Субидея. И его здесь очень интересно изобразили. Нравится нашему Кожугету, красивый образ. Сподіваюся, ви встигли розгледіти портрет самого Шойгу в обладунках Субідея. Словом, тепер батьківщина великого полководця неймовірно пишається таким земляком. Тут на його честь не те, що музеї чи вулиці називають. Робітники держструктур зобов'язані починати будь-які урочистості лише після згадки про славетного земляка. На його честь у рідному краї навіть книги видають. В этот раз районные ДК получили задание провести лекции о книге про Шойгу «Сын Хуркужугек Сергек с темно-рыжим скакуном». Произведение написано на тувинском, русском и английском и рассказывает о жизни министра обороны. На презентации эпоса чиновники прикладывались к ней как к реликвии. Що ж, Пощастило шойгу з земляками. Ті, здається, усім задоволені. Ба більше, як виявляється, і самому шойгу пощастило з місцем народження, бо нині цей край славиться не лише своїми краєвидами, а ще й активним відпочинком правітеля. А шойгу, як висококласний ескорт, супроводжує царя в ці диковинні місцини. Поездки меняется с министром обороны. Сергей Шойгу родом из этих мест, но и ему не так просто продираться сквозь лісну чащу і бурілом. Міністр давно зрозумів, як можна задобрити царя. Тому Путіна тут можна застати і за риболовлею, і за спортивною ходьбою, і за пірнанням за кавалангом, і за полюванням. Я вже мовчу про те, що Путін не лише країною керує, а й усіма наземними, повітряними та загалом відомими видами транспорту. Видел, ты сам сидел за штурвалом Белого Лебедя. Вот эти кадры. Словом, ця божественно небесна комедія не має кінця краю. России станет вожаком стерхов. Владимир Путин на дельтаплане покажет редкому виду журавлей маршрут перелета к месту зимовки. В стае будут птицы, выращенные в неволе. Информацию о полете подтвердили в пресс-службе Кремля. Для участия в программе «Полет надежды» президент прошел экспресс-обучение. Чтобы сойти за своего среди журавлей, он наденет белый костюм, шлем и клюв. Стоп, ви точно упевнені, що це Путін пройшов експрес-навчання, а не бідолашні лелеки. Може, їх в неволі все життя саме до цього польоту і готували. Птиц польоту з президентом не готовят. Хух, ну якщо на російському телебаченні сказали вірю, вірю. Але не могло все пройти так гладко. Адже політ лелек, яких нібито не готували до польоту, все ж довелося перенести. По заранее запланированному маршруту уже должны были улететь на зимовку в Среднюю Азию, но ну, из-за визита президента на Ямал миграцию птиц пришлось отложить. А вже ж, Путін він один, а нуждаючихся в РФ багато. От бідолашному батьки Терезі доводиться розриватися. Але на силу правитель все ж здійснив грандіозний політ. Нарешті навіть на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва прокоментував ситуацію. А що такого? Тахи ж якраз в Азію летіли, як на мене, цілком доречно. Не полетіли тільки слабі журавлі. І то з першої попитки. со второї всі полетіли. А може президент РФ скоро попливе з рибою на нерест або чолить місію з порятунку ведмедів, які не знайшли собі барлоги на зимову сплячку? Хто його знає? Здається, прибічники Путіна зроблять усе, аби вгодити правітелю. А Шойгу варто віддати належне. Він таки знайшов путь к серцю етого мужчини. Здається, росіяни не помічають, як з кожним роком стають все ближчими до тоталітаризму. Сам Путін ледь не вважає себе посланцем Божим, але культ особи заперечує. А поки на російському табе з'явилася ось така програма. Бо всім в Московії важливо знати, чи боїться медвідь Путіна, навіщо Путіну суниться, та інші цікавинки з життя правителя. Путін не только любить дітей, он вообще любит людей. Он очень чоловічний чоловік. Ну, про його любов до дітей ми вже давно знаємо. Та й не лише ми, а увесь світ. Було діло, але краще повернемося до програми, яку запустили на федеральному Москва Кремль Путін, шоу, в якому показують важкі трудові будні президента РФ, але звичайно не просто показують, а драматично, героїчно та шляхетно. Навіть не дуже розумію, як от видержується такий графік, видержується такий марафон. Это была напряженная неделя. Сибирь, Сочи, Москва. Тем не менее, он успел еще уйти в краткосрочный отпуск. С собой только самые необходимые палки для скандинавской ходьбы, вода, охотничьи ножи. Путин, добравшись до вершины, подходит прямо к обрыву. Еду готовили на кострах, чай Путин сварил из местных трав. Представьте, ну что медведь дурак, что ли, если он Путина увидит. 8 километров по горам. Это зарядка. <laughs> Для нас это зарядка. Что после такой зарядки с сопровождающими? Вот уже сколько дней прошло, а у меня до сих пор ноги болят. Что ж, Президент Московії побудував великий культ своєї особи завдяки державному телебаченню. Воно нескінченно показує його в позитивному світлі за будь-яких обставин. І тут мова не лише про Соловйовщину, Скабєєвцев чи Кісільова. Тут і масова культура інфікована цим культом. Портретами вождя на стінах вже не здивуєш, тому довелося започаткувати власне цілий лейбл аксесуарів та одягу Путін Ферштеєр. Перстень з рельєфним портретом Путіна. Те, що на заході в кращому разі викликає подив, а для Сергія Максимова предмет гордощів. Цю каблучку молодий чоловік придбав кілька тижнів тому і відтоді не знімає ні вдень, ні вночі. Я хотів би бути Я волів би бути схожим на Володимира Володимировича Путіна, але не тим, щоб стати президентом чи спецагентом. Я хотів би перейняти його особистісні якості. Бренд випускає одяг та аксесуари з обличчями Путіна. Думаєте, що дійсно так багато фанатів правитель має? Ні, один засновників це підтвердив певне кількість фондів. Є деяка кількість фондів, які можна назвати прокремлівськими, які видають на наші проекти гранти. Ми їх виграємо, подаємо заявки. Тощо музика теж окремий пласт ідеології. У відкриту ця творчість проявилася ще на початку 2000-х. Тоді колектив пающе в місті записали альбом такого як Путін. Пісня навіть стала вірусом. Її переспівали десятки артистів. Такого Маразм культу дійшов до того, що в Московії мережу гуляють вже ось такі меми. Здається, Путін вже і Сталіна перещеголяв. До вашої уваги діяльність колективу Білий Орел з піснею А в чистому полі. А в чистому полі. якщо чесно, не хочеться мандрувати часом. Тому краще розповім про нинішніх героїв російської естради, які займаються промоушеном царя. Здається, піарники Путіна провели ґрунтовне дослідження. Виявилось, що найкращий канал комунікації з молоддю Москові репчик. Тому ось вам пісенька від одного з найпопулярніших реперів РФ. Мой лучший друг – це президент Путін это президент Путин. Мой лучший друг это президент Путин. Це не єдиний випадок просування образа Путіна через музику в маси. За його життя йому вже зводять пам'ятники, а також відкривають виставки під назвою Путін Геракл. подготовлен специально людьми именно ко дню рождения президента. Здесь мы видим, как интересным образом перекладываются мифические события Древней Греции на реальные события современной России. И, собственно, ну, в такой вот иносказательной форме мы проводим параллели, где, если там главный герой Геракл, здесь главный герой наш президент. Якщо ви не вловили, то виставка показує не 12 подвигів Геракла, а 12 подвигів Путіна та його внутрішньої та зовнішньої політики. Приміром, картини Вбивство Лорнейської гідри, відповідь на санкції, приборкання Еріманського вепра та битва з кентаврами, ліквідація олігархії, очищення авгієвих стаїнь, боротьба з корупцією, а приборкання критського бика приєднання Криму. Ну що сказати? Боже, царя храні! Що ж, богоподібному путіну присвячують пісні, зводять пам'ятники, називають вулиці, створюють одяг із принтом, роблять манікюр із зображенням президента, створюють навіть солодощі на упаковці, яких Путін. До речі, президентський шоколад має три смаки: ніжний, гіркий та добрий Путін. Навіть дітей називають на його честь. Вождь Путін справжній кумир росіян, якому вони, здається, готові й надалі поклонятися. Бо погодьтеся, досить абсурдно, коли люди починають дякувати вождю ледь не за те, що сонце встає, діти ростуть і посміхаються, та й жити стало веселіше. Я, будь хоть дедом преклонных годов, реально по жизни, по сути, немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путін! Тож чекаємо на ваші лайки та коментарі. Для нас важливо почути ваші думки.